हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक छोटी सी वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यूज करेंगे इसको ठीक है तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही ओपन किया है ठीक है अब दो चीजें हैं एक तो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म और दूसरा होता है सिंगल फॉर्म तो दोनों का क्या मतलब है तो फॉर्म बनाना आई होप कि आपको आता होगा यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है ये देख सकते हैं ये टेबल है हमारी जिसमें मैं आप देख सकते हैं ये मैंने जूम किया देख लीजिए ये जो है हिस्सा इसमें आपको टोटल भी दिखाई पड़ रहा है यानी प्राइस के आधार पर यूनिट के हिसाब से टोटल भी कैलकुलेट किया है तो ये जो है कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से हमने किया यहाँ पर जो है प्राइमरी की बनाया आईडी को यहाँ पर डेस्कटॉप है दो ही प्रोडक्ट हमने ले रखे हैं तो अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाते हैं जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ डिजाइन व्यू पे आ जाता हूँ ठीक है और यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है तो ये फॉर्म हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ ये देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म आपको दिख रहा है इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया ठीक है अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे और सॉफ्टवेयर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है नीचे कुछ और नहीं दिखाई पड़ रहा है केवल एक ही रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है ठीक है ये हो गया आपका सिंगल फॉर्म समझ में आ रहा है ना ये सिंगल फॉर्म हो गया ठीक है अब कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर लेते हैं तो यहां से वापिस से आ जाते हैं यहां से डिजाइन व्यू पे इसको ले लेते हैं ठीक है फॉर्म पे ही हमें रहना है और यहां से थोड़ा सा नीचे आइए यहां पे ध्यान दीजिएगा जहां पर हमने सिंगल फॉर्म किया यहां पर मैं कर देता हूं कंटिन्यूस फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म दिख रहा है ठीक है तो कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर लेते हैं कंटिन्यूस फॉर्म करने से क्या होगा तो ये कंटिन्यूस फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस करने पे कंटिन्यू वे में यहां पे आपको रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक ही रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको दोनों ही रिकॉर्ड्स यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको दोनों ही रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं एक रिकॉर्ड तो दिखाई दे नहीं रहा है यहां पर दोनों ही रिकॉर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये होता है कंटिन्यूअस फॉर्म ठीक है जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो पूरे एक बार में आपको दिखाई देंगे ठीक है जैसे ये टेबल है यहां पे मैं दिखा देता हूं ये टेबल में दो ही रिकॉर्ड्स हैं तीसरा रिकॉर्ड हम फिल कराते हैं ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ S U G A R sugar कर दिया यहाँ पे रेट डाल दिया इसका पैंतालीस रुपए किलो और यहाँ पे छह किलो चीनी की बात कर लेते हैं तो ये देखिए ये तीसरा फॉर्म हो तीसरा रिकॉर्ड हो गया ना इसमें अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से फॉर्म को ओपन करता हूँ तो ये हमारा फॉर्म है तो फॉर्म में तो अभी फिलहाल कितने रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है तीनों रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना ये देखिए ये पहला रिकॉर्ड है डेस्कटॉप दूसरा रिकॉर्ड है लैपटॉप तीसरा रिकॉर्ड है शुगर तीनों ही दिखाई देने लगे ना तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है अगर इसी को आप सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक यहां से जाते हैं और यहां से हम सिंगल फॉर्म बना देते हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म बना देते हैं सिंगल तो फिर देखिए क्या होता है ये सिंगल कर दिया तो खाली एक रिकॉर्ड दिखाई देगा फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा फिर नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है इसी में एक चीज और है वो क्या है आइए देखते हैं यहाँ से पहले डिजाइन व्यू पर ले लेता हूँ यहाँ पर सिंगल फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म को देख लिया ये क्या है डेटा शीट डेटा शीट कर देते हैं यहाँ पे आ जाते हैं क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही डेटा शीट करेंगे तो ये इस वे में दिखाई देगा देख रहे हैं इसका वे क्या है इस तरीके से ये दिखाई देगा डेटा शीट में इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है ये ध्यान दीजिएगा ये डेटा शीट किया मैंने ओके यहाँ से ये डिजाइन व्यू पे जाकर देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पे व्यू क्या किया हमने डेटा शीट व्यू कर दिया ठीक है अगर हम स्प्लिट फॉर्म करते हैं स्प्लिट फॉर्म तो स्प्लिट फॉर्म में क्या होगा स्प्लिट फॉर्म में ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा ऊपर डेटा शीट व्यू में दिखाई पड़ेगा जैसे डेटा शीट व्यू में आपको नजर आता है ये देख सकते हैं ये स्प्लिट फॉर्म है देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और नीचे जो है आपको फॉर्म व्यू दिखाई पड़ेगा दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे देख सकते हैं ये दोनों ही ओके तो ये बात समझ में आ रही है ओके थैंक यू